Ciao! Allora, oggi vi parlo di questa terra della Essence. Questa è la della Sun Club, la Matte Bronzing Powder ehm, del colore Lighter Skin, quindi per pelle chiara. E ehm, la quantità, la quantità è un 15 grammi ed il, dato che è proprio, proprio finita vi mostro eh, qua lo swatch colore di questa terra io vi consiglio il profumo perché è un profumo che sa subito di spiaggia, di estate, fantastico a me piace tanto, almeno, almeno a me piace tanto e, ehm, è disponibile la versione per pelle chiara o per pelle media io ho preso quella per pelle chiara ma adesso l'ho ripresa per la pelle media perché mi piace di più la trovo più adatta alla mia carnagione quindi quella chiara proprio se siete molto chiare e non vi abbronzate facilmente cosa dire è differenza di tutte le altre terre della Essence che ho provato fino ad ora questa è completamente matte, opaca che è una cosa fantastica perché è perfetta come terra da applicare ed è, ed sul viso oppure anche per il contouring è perfetta io ultimamente vedevo tante terre con dei brillantini dentro che è una cosa che a me non piace, mentre questa davvero è fantastica. Non è polverosa, è bella mattificante, eh, colora bene, quindi ne basta poco prodotto da sfumare bene e ti fa un effetto baciata dal sole che è molto molto naturale. Io vi consiglio davvero di provarle perché sono naturali ed danno un aspetto subito sano e si adattano perfettamente all'incarnato e poi questo profumo che a me piace tantissimo e oltretutto è completamente matte quindi ancora meglio questa sicuramente è una terra che vi ho già detto che ho ricomprato nell'altra versione ma che continuo a comprare e a consigliarvi soprattutto fatemi sapere se l'avete provata come vi siete trovate e come sempre spero sia stata utile ed è... Eh, mettetemi un like al video e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty sui prodotti low cost e le recensioni così veloci ciao